Abiyo. Amo nak tanya ni Abiyo. Mo no tanyo gapo dio hi. Amo lapa la Abiyo dago na lah. kena jadi keda Abiyo. Keda mana dah tahu ni kena tanya sama lah sama kalau pak keda sedak atau sedak orang ramah atau orang ramah dia tahu lah kau sama gue dia Sa'id sedai modek Sa'id lapar perut ni Aku pun lapar nasi juga Di mana empat kedai Hok kira hok sedap Hok sohu lah kita kira Ah, teruk aku lah yo. Kedai ni spesi Spesi Spesi lah mana lah Makin ni sedap Kereta pula tak muat jadi Haa <laughs> Kereta ramah kat woyoh, Tentu makin ni sedap Ah, kalau aku tu kak, kita pergi lah saya. Mari apa mak apa yo. Kita pergi tu apa sama kata kedas tu. So, kita siapa tak boleh nak pakai ah, ramau ke. Ya? Lo ni saya. Siapa kedah ni saya? Kedah, Pak Bermak, kedah, Bermak Raya, kedah Sahur. Ho, ho. Ah, mau tak lalu dengan satu mata memang Berapa pula? Lalak banyaklah Bemak Mana? Tu lah Bemak tak mau pula tukar masuk Tak bakar topi Tak bakar eperu lah Bemak Ambo tak lalu makan lah Bemak Lalak pula banyak Bemak Kedah apa dia Bemak? Tahu ke tengok ni Rohana? Ni Rohana di meja Ni Rohana Sini, sini, sini. No apa be mak panggil ngono mongo. Ah, panggil ngono mongo. Aku nak ayak mu rana. Mu apa? Jua gua no be mak mau cari make. Tentu lah cari make. Aku tengok lalak banyak lah ni rana. Pape Tano merangingi merang ah ha, pape Papi Tano uh, ha, merangingi uh, ha, rokok tak ni rana. Lah. Amun oi ke bema? Bema salah tu ha kata ha tadi bema. Salah ke dia? Salah ke dia? Ha sebenarnya dilarang bema. Gerio. Dilarang merokok. Aku tahu dah ngagaju. Abaya kan he, eh? No makan gapo abaya. Jadi gini ni Rana. Aku nak tanya mu ni. Guano mu tak pakai Apero dan ni Rana. Abaya kan he. Eh? Ha. Amu ah, tak pakai lama gaduh. Ha, tiga gaduh pegak lah ni Rana. Ya lama satu kena pakai tu gua tu. Topi tu kena pakai. Masuk nak masuk tu ni rahana. Lepas tu kawasan kawasan ke kena bersih belakang kena upak orang mengacu nak ya bui. Amo ah, sedih jugalah bejo. cari makan anak sekolah oh, tu lah bayo. Naklah tak kira sekolah tak sekolah. Tak makan ni kotor kak. Tak ada orang nak makan. Kedai lain penuh. Kedai ni kurang. Aku nak ayak kemu ni ni orang nak kita kena uh, ha, we bersih kedai tu baru dapat dia ada A nak ya kamu makan ni makan ni okay, tu aku nak royak tu kena tutup jangan dedeh kelalak gitu ni Rana kedamu ni bukan tau laku-laku tapi uh, sikit cara lalak tu kamu tak cara lah mana lah so pula tu kan masuk aku dah tengok waktu aku mari dekat rambut dekat gedung menjah kena pakai topi Amo nak buat doh menutup saya untuk kebaikan amo. lah Aku nak ayah kamu. Mung kena jaga kebersihan tu. Musa lagi kena ayah mu patut mu kerja munya tanah pokok bunga banyak-banyak sikit. Wis subuh, wis segar, wis nak baru nampak hijau. Mujulah biar ayah. Amo ke kalau biar tak ayah gak tak tahu lah beya supo tanah tu ke, kan, kena jagalah wi bersih no ya wi sebab munduk ke dani orang tu masuk ini masuk tak kira siapa dia kena bersih tengok pala baik hok patuh tu jangan wi patuh suka lain lapu tu mumbuh banyak putih wi kedah wi Lu cerah lu luna gitu tak apalah amok ingat pasal apa wajah Habis tak jadi kau nak makan kedah mawe Tahu nanti aku nak tanya perut dulu. Terima kasih lah abis Bila abis nak mari. Mu bersih lah lah rada. Lah, aku mari lah lusa tu. Molek lah abis ya ada. Itu lah buat banyak kita kita gelar. Orang kata, munak aku. Lepas tu, kalau munak aku nak. <laughs>